You heard me mention about our work in Brazil with the children. E, słyszeliście chyba wszyscy, jak wspominałem o takiej pracy, służbie, którą mamy w Brazylii, to jest praca e, z dziećmi. We have a website now in Polish. E, mamy stronę internetową tej służby, która jest już przetłumaczona na język polski. If any of you are interested about what we are doing, jeżeli ktokolwiek z was chciałby wiedzieć, co robimy w ramach tej służby, look at this beautiful young lady. To najpierw proszę popatrzeć na tą piękną młodą damę. She has a list. Ona ma listę. And you can sign your name and then you will receive regular information. I na, tą, na tej liście można y, wpisać swój adres e-mail i otrzymywać od nas taki comiesięczny newsletter w języku polskim. I promise you it will simply be information. Ja obiecuję wam, że to jest po prostu to są informacje plus parę zdjęć. We will never Ask you for 120. Nie będziemy w tych listach, tych e, newsletterach prosić was o pieniądze. I don't ask for money. Bo ja nie proszę o pieniądze. So we simply inform you what we're doing. Więc te newslettery są po prostu taką relacją z tego, co się so dzieje. She a list out there by the registration. E, więc e, Asia zostawi tą listę na, e, na recepcji i tam można sobie w przerwie podejść i wpisać się drukowanymi, wyraźnie zapisanymi literami. Dziękujemy. So now, let's continue talking about faith. A teraz wracamy do tematu wiary. We have, oh, my wife just sent me a message. Żona napisała właśnie do mnie coś. Excuse me. Przepraszam. She's more important than you. Ona jest ważniejsza niż wy. O. Strach się bać. Oh well. I woke her up at three o'clock in the morning. I woke her, yeah. Obudziłam ją o trzeciej nad ranem. I tell people if you don't turn your phone off at night, I don't feel sorry for you. Ja zawsze mówię, słuchajcie, jeżeli nie wyłączacie telefonów na noc, no to You wanna sleep? Przykro mi. You wanna sleep? Turn it off. spać? To wyłączcie telefon. She said, I forgot to put, turn my phone off and you woke me up at three o'clock Ona mówi, zapomniałam wyłączyć komórkę i obudziłam, wiadomość od ciebie obudziła mnie o trzeciej nad ranem. Oh well, live and learn. Cóż, uczymy się całe życie. Anyhow. Ale dobrze. Aren't you glad you're not married to me? Cieszycie się, że nie jesteście moimi żonami? Moją żoną? <laughs> Faith receives. Wiara przyjmuje. Now, receiving is an important part in the life of faith. Przyjmowanie jest bardzo ważną częścią związaną z życiem wiary. When I pray for the sick, kiedy modlę się o ludzi chorych, a lot of time it happens that Christians don't get healed because they can't receive. To bardzo często zdarza się, że chrześcijanie nie otrzymują uzdrowienia, ponieważ nie potrafią go przyjąć. You see, faith is an attitude that gets hold with both hands of what belongs to me and takes it. Wiara to jest tak jak uchwycenie się dwoma rękami tego, co należy do nas i wzięcie sobie tej rzeczy. Prayer and intercession is a different thing. Modlitwa i wstawiennictwo to jest coś zupełnie innego. The Bible says we pray with all kinds of prayers. E, Biblia mówi e, o tym, że mamy modlić się różnymi rodzajami modlitw. So there are different kinds of prayers. Więc są różne rodzaje modlitwy. But there are certain things that we should not pray for. Ale są pewne rzeczy, o które nie powinniśmy się modlić. And if we pray, we should ask for them one time only. I a jeżeli się o nie modlimy, to powinniśmy prosić tylko raz. And then receive by faith. A potem powinniśmy przyjąć, otrzymać przez wiarę. So I'm not talking about praying for other people. I'm not talking about intercession. Więc ja nie mówię tutaj o modleniu się o innych ludzi, o, o wstawiennictwie. I'm talking about my own personal needs. Ja mówię tutaj o moich własnych potrzebach. For instance, na przykład, let's say you're going on a mission trip. Powiedzmy, że wyjeżdżasz na podróż, y, na, na wyjazd misyjny. You need złotych. Potrzebujesz na niego 10 tysięcy złotych. You don't have the money. Nie masz tych pieniędzy. But you really want to experience God's provision. Ale naprawdę chcesz doświadczyć tego, jak Bóg ciebie zaopatruje. So, so you pray. Więc modlisz się. You pray, pray, pray. Modlisz się, modlisz się, modlisz się. And you continue to pray. I modlisz się. You fast. Pościsz. And then God gives you the 10,000 złotych. I potem Bóg daje ci 10 tysięcy złotych. Well, you got it because God is so wonderful and sweet and I ty kind. jesteś taki radosny, bo Bóg jest taki dobry i wspaniały i słodki. You didn't got it because of your intensity in prayer. I nie jedziesz na tą misję, nie otrzymujesz tego ze względu na twoje natężenie modlitwy. I want to make it clear, I'm not talking about intercession. Ja tutaj podkreślam, nie chodzi mi w tym momencie o wstawiennictwo. But there is a way better way to do it. Ale jest to wiele lepszy sposób. There's a way to live by faith. Jest sposób na to, jak żyć w wierze. Like I've taught you already so far. Tak jak wam już opowiadałem do tej pory. Find out what the Bible says. E, zobacz, co Biblia mówi na ten temat. God, you promised me to provide for me. Boże, ty obiecałeś, że zatroszczysz się o moje potrzeby. So I ask you in faith once. Więc proszę cię w wierze jeden raz. Now I receive. A teraz przyjmuję. Thank you. Dziękuję. It's a done deal. Sprawa załatwiona. Not gonna ask anymore. Nie będę już więcej prosić. I live my own personal life like this. Ja żyję w taki sposób. I don't pray for things twice. Ja nie modlę się o pewne rzeczy dwa razy, dwukrotnie. Why? Dlaczego? Well, because I showed you this verse before in Mark chapter 11. Pokazywałem wam już wcześniej ten werset zapisany w 11 rozdziale Ewangelii Marka. Here is what the Bible says. Co mówi Biblia? Jesus said that if you ask, Jezus powiedział, jeśli prosicie, that you receive, e, i otrzymacie, then you will, otrzymać, then you will get it E, w wierze, to otrzymacie. So when you ask about your own personal things. Więc jeżeli prosicie o jakieś rzeczy dla siebie, takie no, e, o zaopatrzenie waszych osobistych potrzeb. You ask prosisz. Now it's settled, it's finished. I to już jest koniec tego etapu proszenia. You simply stand in faith and receive what belongs to you. Wtedy masz stanąć w wierze i po prostu przyjąć to, co należy do ciebie. And you will receive it i otrzymasz. It will always manifest in the natural world after it's a reality in the spiritual world. Ale ta rzecz zamanifestuje się w rzeczywistości widocz, widzialnej dopiero po tym, jak otrzymasz e, to w duchowej rzeczywistości. So if I need 10,000 złotych. Więc jeżeli potrzebuję 10 tysięcy złotych. I'm not gonna stress. I used to do this long time ago. To wiecie, kiedyś to ja się strasznie musiałem namęczyć przy I tej used To live like this. I ja naprawdę tak żyłem. It's so difficult. To jest strasznie ciężkie. And then God began to speak to me. Ale potem Bóg zaczął do mnie mówić. In a wonderful way. We wspaniały sposób. Through the Bible and prophetic dreams. Poprzez Biblię, poprzez sny prorocze. And God said, son, the problem is your unbelieving heart. I Bóg powiedział, synu, problemem jest twoje niewierzące serce. And I thought, what? A ja pomyślałem sobie, co? I'm a man of faith. Ja jestem mężem wiary. I've seen thousands of miracles. Ja widziałem tysiące cudów przecież. My unbelieving heart. Moje niewierzące serce. And God said yes. A Bóg powiedział, no tak. When you ask me for the material provision, you don't believe it already is yours. Kiedy prosisz mnie o zaopatrzenie materialne, ty nie wierzysz w to, że ono już jest twoje. That's why you keep asking. Dlatego ciągle i ciągle prosisz. Change your heart. Zmień swoje serce. So I began to change my heart. Więc zacząłem proces przemiany mojego serca. So today. I dzisiaj. Whatever I need. Czegokolwiek bym nie potrzebował. Lord, we need 30,000 for the orphanage. Thank e you ja mówię, ojcze, potrzebujemy 30 tysięcy na y, sierociniec. Dziękuję. It's always coming. I zawsze te pieniądze przychodzą. Because I ask, I receive, it's finished, finished. Dlatego, że ja proszę, otrzymuję i jest koniec tematu. And then I wait patiently for it to manifest in the natural world. I wtedy ja, i potem czekam cierpliwie, aż ta rzeczywistość się zamanifestuje tutaj w widzialnym świecie. Let's look at the Bible. Zobaczmy y, na to, co jest napisane w Biblii. Don't Try to explain Bible verses away if they don't match your life. Jeżeli jakieś wersety biblijne e, mówią o rzeczywistości, której ty nie doświadczasz w swoim życiu, to nie próbuj ich jakoś e, e, wyjaśnić, dlaczego to tak jest. I really want to challenge you. Ja chcę wam rzucić wyzwanie, naprawdę. If the Bible and your life don't match, Don't change the Bible. Jeżeli twoje życie i Biblia nie idą w parze, to nie próbuj zmienić Biblii. You know, people think I would never do this, but they do. Ludzie myślą, że tego nie robią, ale tak naprawdę właśnie to robią. They find a theology why this does not mean what it says. Oni całą teologię tworzą, aby wyjaśnić dlaczego ten fragment e, znaczy coś zupełnie innego niż znaczy. Don't do this. Nie róbcie tak. In 2001, w 2001 roku, 15 years ago when I went through a very personal big crisis in my life. 15 lat temu, kiedy przechodziłem przez bardzo poważny y, kryzys osobisty w moim życiu. The Lord said to me. Pan powiedział do mnie. I never want you to have a reactionary theology. Nie chcę, abyś miał taką teologię reakcyjną, reakcją. Don't reakcjonistyczną. Don't base what you believe on what you experienced. Only base it on the word of God. Nie próbuj opierać e, tego w co wierzysz na swoim doświadczeniu. Opieraj swoją wiarę na Biblii. Because it's very we are very naturally inclined to do this. Dlatego że my mamy taką naturalną skłonność do tego. My mother-in-law died in my own arms with cancer. E, moja teściowa umarła na moich rękach i umarła na raka. While she was dying in my own arms with cancer, I said to myself, I still believe God always wants to heal everybody. Period. Period. W czasie, kiedy ona, e, kiedy leżała umierająca e, na moich rękach, ja powiedziałem sobie, ja wciąż wierzę w to, że Bóg zawsze chce uzdrawiać. Kropka. I'm not gonna change what I believe because something hasn't worked. Ja nie mam zamiaru e, zmienić moich przekonań, zmienić tego w co wierzę, tylko dlatego, że coś nie zadziałało. That's why the church is such a weak organization instead of a vibrant organism. Właśnie z tego powodu kościół jest taką słabowitą organizacją zamiast być pełnym życia organizmem. Another thing that's so important to you in the life of faith. jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna w twoim życiu wiary. Never ask God the why question. Nigdy nie zadawaj Bogu pytania dlaczego. Never. Nigdy. You will torture yourself. Bo będziesz sam siebie torturował. You will torment your soul. Naprawdę będziesz y, torturował swoją, y, swoją duszę. Why did you let him die, God? Dlaczego pozwoliłeś mu umrzeć, Boże? Because the why question is in reality a judgment against God. Pytania dlaczego są tak naprawdę naszym osądem e, w kierunku Boga. Są so osądem now, Boga. Now we pass on a judgment against God. I my wyrażamy w ten sposób nasz, nasz osąd e, tego, co Bóg e, zrobił, albo do czego dopuścił, albo czego, do czego dopu, nie dopuścił i tak dalej. I jeżeli będziemy to robić, to będziemy sami siebie torturować, męczyć. My ludzie nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego aż do momentu kiedy pójdziemy do nieba. The Bible says our knowledge is in part. Dlatego że Biblia mówi o tym, że nasza wiedza jest częściowa. So leave the things that you don't understand. Więc zostaw te rzeczy, których nie rozumiesz. But make a decision to believe what the Bible says. Period. Ale podejmij decyzję, że będziesz wierzyć w to, o czym mówi Biblia. Kropka. You know, I I am i wiecie, moje serce jest pełne, przepełnione wdzięcznością do Jezusa i ja bardzo go kocham. Because so many things that I know he taught me in his grace. Dlatego że on w swojej łasce nauczył mnie tak wielu rzeczy, które teraz wiem. I've walked through so many crises, but something somehow inside of me was determined Just to keep going and believing. I ja przechodziłem przez bardzo wiele e, sytuacji kryzysowych, ale coś we mnie było tak bardzo zmotywowane i zdeterminowane, że po prostu e, postanawiałem iść dalej i nie poddawać się. It's the grace of God. I to jest Boża łaska. But I'm thankful. Ale jestem wdzięczny. So my mother-in-law can dial me on hands, that doesn't change my theology. Więc moja teściowa mogła umrzeć na moich rękach na raka, ale to nie zmieniło mojej teologii. I I kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią, Reinhard, ale wyjaśnij, dlaczego, dlaczego, czemu? To ja mówię, ja nie zadaję w ogóle takich pytań. In fact, without asking God the question, e, tak naprawdę nie zadając Bogu pytania, that very morning after she died, nie pytając Boga o to, w, tym, w tego dnia, kiedy ona umarła, God woke me up and had a 56-minute conversation with me in a voice that I could hear. E, Bóg obudził mnie rano i ja miałem takie, miałem doświadczenie 56 minut, w których Bóg przemawiał do mnie słyszalnym głosem. I never asked because I didn't care. E, ja nie zadałem nie zadałam tego pytania nie dlatego, że mnie to nie obchodziło. Ona, umarła na moich rękach i poszła prosto do nieba, więc ona tutaj była szczęściarą w, tym całym, w tej całej rozgrywce. Ja też byłem szczęśliwy z tego powodu. Więc ja miałam zupełny pokój. But then God wakes me up and explains to me everything. A potem sam Bóg przyszedł do mnie i zaczął mi wyjaśniać te rzeczy. I didn't even want to know it, but he ja, told me. Ja nawet nie chciałem wiedzieć tego, a on postanowił mi powiedzieć. But if we come into this tendency to judge God. Ale jeżeli my wy, y, wypracujemy w sobie taką tendencję, taki zwyczaj e, osądzania Boga. You're not going to live a life of faith and victory to nie będziemy w stanie prowadzić życia e, w zwycięstwie. It's the Bible that we base our belief on. Dlatego, że nasze, nasze przekonanie, nasza wiara muszą być oparte o Biblię. And when everything else around us disagrees with the Bible, we have to say, sorry, the Bible is still what I believe. I nawet jeżeli wszystko wokół nas sprzeciwia się i przeczy temu, co jest napisane w Biblii, my wciąż musimy powiedzieć, Przykro mi, ale ja wierzę w to, co jest napisane w słowie. Tu jest prawda. So faith opens his hand and receives. Więc y, wiara otwiera swoje ramiona, otwiera swoje ręce i sięga po coś. Jesus said when you pray you have to believe that you receive and then you will have it. Jezus powiedział, że kiedy modlicie się, musicie wierzyć, że otrzymacie i wtedy się wam to stanie. So więc sięgnij po to w duchową rzeczywistość, w duchowy świat, a potem zobaczysz to fizycznie tutaj na ziemi. Don't keep begging God. Przestań y, tylko żebrać u Boga, błagać Boga. Look. Jesus, Jesus said. Jezus powiedział. If you, John 15:7. Y, Ewangelia Jana y, 15:7. If Jeśli we mnie trwać będzie i słowo moje w was trwać będzie. You can ask anything you want and you will receive it. Proście o cokolwiek byście chcieli, a otrzymacie. Period. Kropka. Well, but you know, but yeah. No buts. No, no Jesus no, ale, said it. No ale wiesz, no ale, no ale. Nie ma żadnych ale. Jezus powiedział te słowa. Jeżeli ja nie będę, nie potrafię, nie chcę wierzyć w to, co powiedział Jezus, to podżyjmy nasze Biblię i wszyscy zostańmy buddystami. At least we should have enough humility to say the problem is somewhere within me, but it can't be with God. Powinniśmy przynajmniej mieć na tyle e, uczciwości, żeby powiedzieć, że problem leży po naszej stronie i problemem nigdy nie jest osoba Boga. John 14, 13 and 14. E, Ewangelia Jana 14? 14, 13 and 14. Mhm. 14 e, rozdział, wersety 13 i 14. Jezus powtórzył tą samą rzecz dwa razy. Powiedział, proście o cokolwiek w moje imię i otrzymacie to. But here is one of the problems. Ale mamy tutaj pewien problem. We keep waiting for God to give it to us. My czekamy, trwamy w oczekiwaniu na Boga, aż On nam to da. When God says you need to receive it. A Bóg mówi, ty musisz to otrzymać, przyjąć. So we live in this constant hope. Więc my żyjemy w tej ciągłej nadziei. Then we try to tell ourselves it's faith. I próbujemy przekonać samych siebie, że to wiara jest. But it's not. Ale to nie jest wiara. So we always waiting for God to give something to Więc my zawsze czekamy na Boga, aż On nam coś da, that God says receive. o czym Bóg mówi, po prostu to The Greek word for receive it means to take it with both of your hands and grab it. E, Grec, jakby tłumaczenie greckiego słowa, to które e, słowo, które tłumaczymy jako otrzymać, przyjąć, oznacza chwycić coś e, dwoma rękami i wziąć dla siebie, pociągnąć do siebie. Here we go back to that ridiculous religious spirit. I tutaj wracamy znowu do tematu tego e, głupiego religijnego ducha. The religious spirit will never allow you to receive anything. Duch religijny nigdy nie pozwoli ci otrzymać czegokolwiek. You always have to earn anything. E, e, za jego e, podszeptem ty będziesz zawsze próbował zasłużyć sobie na to. Earning and receiving are two opposites. Zasłużenie sobie na coś, a przyjęcie czegoś to są pojęcia sprzeczne, wykluczające się nawzajem. Receiving means you didn't do anything for it, you can just help yourself otrzymanie oznacza, że nie byłeś w stanie na to zasłużyć, nie byłeś w stanie nic zrobić, a, otrzymać, a, a otrzymałeś to po prostu to nie zależy w ogóle od ciebie. A zasłużenie na coś oznacza, że musisz wykonać jakąś rzecz, aby otrzymać coś. I what day is Saturday today? I arrived in Poland on Thursday afternoon. Ja y, e, y, e, przyleciałam do Polski w czwartek po południu. I walked into Reinie's house at about 3 o'clock, I guess. I e, przyjechałam do domu Rajniego, było około godziny trzeciej po południu. Esty was there. Była tam Estera. I opened the fridge and helped myself. Ja wszedłem do kuchni, otworzyłem lodówkę i wziąłem co potrzebowałem. Why? Dlaczego? Because I'm not gonna wait until somebody feeds me. Dlatego, że ja nie mam zamiaru czekać, aż ktoś mnie nakarmi. No, Esther feeds us very well. No, Estera karmi bardzo dobrze. But I know it's my house. Ale ja wiem, że to jest mój dom. So I can receive. Więc ja mogę po prostu przyjąć to, I co tam jest. open a bottle of wine, open a bottle of beer. Otworzyłem butelkę wina, butelkę piwa. Open the fridge. Otwarłem lodówkę. I walk up to the table and eat out of every bowl I just see there and if it e, looks good. Podszedłem, podszedłem do stołu, byłem bardzo głodny, wyjadłem do czysta wszystkie miski, które tam stały. I receive. Po prostu przyjąłem. But many Christians can't receive. A wielu chrześcijan nie potrafi przyjmować. Therefore, the life of faith never brings results. Dlatego e, e, życie wiary nie, nie przynosi rezultatów w ich życiu, w ich so, doświadczeniu. So when you come before God in your personal prayer life. Więc kiedy przychodzisz przed Boga w twoim osobistym życiu modlitwy. When you ask God for something that he said, it's yours. Kiedy prosisz Boga o coś, o czym on powiedział, już to jest twoje. Understand that to keep asking him is an expression of your unbelief. To zrozum, że jeżeli będziesz ciągle go o to prosił, to tak naprawdę będziesz wyrażał swoją niewiarę. If I would keep asking Esty, gdybym ja y, ciągle prosił Esterę. Esty, I'm so hungry. O, Esty, jestem taki głodny. Esty, give me something to eat. Daj mi coś do jedzenia, proszę. Esty, why you never feed me? Y, Estera, czemu nigdy mnie nie karmisz? Esty, I've asked you, please give me something. Esty, prosiłem cię, proszę, daj mi coś. I can tell you what Reini would say. Ja po, mogę wam powiedzieć, co Reini by wtedy powiedział. You was isn't mit dir jetzt, los bist du komplett deppert. Możesz sobie wziąć co chcesz, co ty zdurniałeś zupełnie, że prosisz moją żonę. Du nicht so blöd, umeinander was nie eh, essen ist. Nie zachowuj się jak taki debil, przecież tu jest jedzenie, stoi wszystko, bierze się, obsłuż. And he's right. No i on ma rację. Because he told me, hey, it's your house, help yourself. On powiedział mi wcześniej, to jest twój dom, możesz, e, czuj się jak w domu, tak? To jest twój dom, bierz co chcesz, jedz, But you Sam know, się obsłuż. But you know, with God we are like this and we think it's spiritual. Ale wiecie, my taki sposób e, postępujemy względem Boga i myślimy, że to jest duchowe. Oh, I've been praying intensely and God answered my prayer. O, modliłem się tak intensywnie i Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Well, nice for you. No, Fajnie. You, you could have just taken it too. Mogłeś to po prostu wziąć. If I keep bugging Esther, she will eventually give me something to eat. Jakbym tak e, męczył Esterę tymi moimi prośba, prośbami, to ona w końcu by mi dała coś do jedzenia. You know, people use Matthew 18. E, i ludzie używają e, tego e, wersetu zapisanego w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. And Jesus told parable, I Jezus opowiedział im przypowieść, pray and never give e, up. żeby zawsze się modlili i nigdy nie, się nie poddawali, nie rezygnowali. And the widow comes to the unjust judge, I przychodzi wdowa do tego niesprawiedliwego sędziego. And he doesn't give her what she wants. I on nie daje jej tego, o co ona prosi. Finally, God says, I w końcu Bóg mówi, okay. no dobra. So they stop bugging me. Żeby przestała już mnie nachodzić. I'm gonna give it to you. To już jej to dam. So people use this parable to completely twist the nature of God. I ludzie używają tej przypowieści po to, aby całkowicie przekręcić naturę Boga. God is not an unjust judge? Bóg nie jest niesprawiedliwym sędzią. That's not the point of the parable. To nie jest sens, to nie jest sedno tej e, przypowieści. What's the point of the parable? Jakie jest, e, jakie jest e, znaczenie tej przypowieści? Jesus said, Jezus powiedział: If that unjust judge gave her, how much more will my Father in heaven give you? Skoro ten niesprawiedliwy sędzia dał tej wdowie, o co go prosiła, o ileż bardziej Ojciec mój da wam. But then he raises a question. A potem pytanie. Will the Son of Man find faith when he comes to the earth? I potem dodaje, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie na ziemię? So the point of the parable is to pray by faith. Więc sednem, znaczeniem tej przypowieści jest modlitwa w wierze. Will he find faith? Pytanie brzmi, czy on znajdzie wiarę. It's not trying to bug God long enough so that he finally does in order to have some peace from us. Tu nie chodzi o to, o to, żeby nękać Boga tak długo, aż wreszcie da nam to, o co prosili, żebyśmy mu już dali święty spokój. So I read this parable. Więc ja czytam tą przypowieść. And I said, heck yeah, you'll find faith. I sobie myślę, no jasne, do jasnej anielki dosta- będziesz mieć tą wiarę. Absolutely. Na pewno. Your faith in my heart going to be a good match, God. Twoja wiara w moim sercu to jest dobre powiem połączenie. Let's do it. Zróbmy to. And heaven responds. I jest odpowiedź. I niebo zawsze odpowiada na taką, na wiarę. To jest prawo duchowe. The, the, one, a truth is that we don't want to look honestly inside of our hearts and face the unbelief. That's Ale the truth. Prawda jest taka, że my nie chcemy zajrzeć w głąb naszych serc i nie chcemy zmierzyć się z niewiarą, która tam jest. I had to face it. Ja musiałem spojrzeć tej niewierze prosto w twarz. My unanswered prayer had nothing else to do but my unbelieving heart. I had to face it. Odpowiedzi y, y, na modlitwy, których nie otrzymywałem, y, one wynikały z mojej niewiary, która była w moim sercu. Ja musiałem to przyznać. Once I truly believed, God always did what I believed for. Once I truly believed, God, I always received what I believed I w momencie, w którym ja naprawdę zacząłem wierzyć, to Bóg zaczął odpowiadać na wszystkie moje modlitwy. I had to face the ugly, unbelieving heart of mine. Ja musiałem e, spojrzeć tej mojej brzydkiej, obrzydliwej niewierze prosto w pysk. So when it comes to my own promises, I jeżeli chodzi o obietnice dla mojego życia, when it comes to what clearly belongs to me, kiedy chodzi o rzeczy, które jasno i, o których jasno i wyraźnie jest powiedziane, że należą do mnie, provision, zaopatrzenie, healing, uzdrowienie. No, I'm just playing here. Thank you. Provision, healing. Zaopatrzenie, uzdrowienie. And so many other things that are mine. I tak wiele innych rzeczy, które po prostu są moje, należą my, do mnie. My continual praying shows that I don't believe it is mine. Jeżeli ja o te rzeczy ciągle proszę, ciągle się o nie modlę, to znaczy, że ja tak naprawdę nie wierzę, że one do mnie należą. Because if I believe, I pray, I receive and it's happen. Dlatego że jeżeli mam wiarę, to pomodlę się, otrzymam i to się wydarzy. Look at again Mark 11:24. Zobaczmy jeszcze raz na 24 werset Ewangelii Marka 11 rozdział. Jesus said, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Ewangelia Marka 11:24. Jezus powiedział: "Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. So what is Jesus saying here? Więc co mówi tutaj Jezus? Well, the first word when you pray, believe. E, po pierwsze, <clears throat> kiedy się modlicie, wierzcie. The belief is written in the active present tense in Greek. I ten e, czasownik wierzcie, on jest zapisany e, w czasie teraźniejszym stronie czynnej. It's written as a commandment to us. I to jest, e, jest zapisane jako na przykazanie dla nas. Like Jesus saying, hey guys, if you don't believe, don't even bother praying it. E, tak jakby Jezus powiedział, słuchajcie ludzie, jeżeli nie wierzycie, to się nawet nie zabierajcie za modlitwę. I recently said at a big meeting in Brazil. I niedawno powiedziałem takie zdanie na bardzo dużym spotkaniu w Brazylii. I said i can tell you why 100% of my prayers are answered. Powiedziałem tak, zdradzę wam tajemnicę, dlaczego 100% moich e, modlitw e, doczekuje się odpowiedzi. Because unless my heart believes, I don't pray. E, jeżeli, ja, jeżeli moje serce nie wierzy, to ja się w ogóle nie modlę. I've learned this. Nauczyłem się tego in my own personal walk with God, I'm not saying intercession. You know what I'm saying, right? Ja nie mam na myśli tutaj e, teraz wstawiennictwa, tak? E, chodzi tutaj o moje osobiste chodzenie z Bogiem, o e, rzeczy, które ja modlę się w taki o, o- osobistym kontekście. I don't like hit and miss prayer. Ja nie lubię jakby You know, like you hit one, you miss one, you hit one, you miss lub- one. nie lubię e, takich modlitw nietrafionych. I don't like to waste anything. Bo ja nie lubię marnować niczego. Especially not my energy in prayer time. Zwłaszcza nie lubię marnować e, mojej energii wkładanej w czas modlitwy. So I don't want to pray any prayers that are not answered. Więc ja nie chcę się modlić takimi modlitwami, na które nie będzie odpowiedzi. Because that causes stress. Bo to powoduje stres. Stress is bad for your immune system. A stres jest niedobry dla systemu odpornościowego. It's very unhealthy. Jest bardzo niezdrowy. So I avoid stress. Więc unikam stresu. So when I pray, I want to make sure I get it. Więc e, kiedy modlę się o coś, to y, upewniam się, że to otrzymam. I've learned that if I don't believe, I'm not praying for it. E, I nauczyłem się tego, że jeżeli nie ma we mnie wiary o daną rzecz, to ja w ogóle się o nią nie modlę. I bring my heart to a place of believing, then I pray. Najp it's a done deal, it's gonna happen. Najpierw doprowadzam moje serce do miejsca wiary i dopiero potem się modlę, otrzymuję i, od, i y, przyjmuje i, otrzymu- i to się wydarza tutaj na ziemi, kropka. Listen. Słuchajcie. I'm gonna today I somehow find time to teach you about the heart. Y, dzisiaj y, będę próbował w jakiś sposób znaleźć trochę czasu, aby nauczyć was coś o sercu. It is a well worth time to invest into your heart. I to jest bardzo dobrze, e, to jest bardzo wartościowy czas, kiedy inwestujemy go e, w mm, przemianę naszego serca. Once your heart believe, life becomes so much fun. Dlatego, że w momencie, kiedy wasze serce zaczyna wierzyć, to życie staje się ogromną frajdą. Faith life is not hard, it's fun. Życie wiary nie jest ciężkie, to jest zabawa, to jest frajda. So Jesus said, if you pray, Więc Jezus powiedział, jeśli się modlicie, believe. Wierzcie. So let me encourage you, if you don't believe it, don't pray. To pozwólcie, że was zachęcę, jeśli nie wierzycie, to się nie modlcie. Jesus said that. Jezus to powiedział. You know, I wonder how many unbelieving prayers happen every day. Ja y, nawet się nie, nie, nie, nie chcę zastanawiać nad tym, ile takich niewierzących modli, czyli modli wypływających z niewiary, jest zanoszonych każdego dnia. It comes back again to, religion. to wszystko sprowadza się znowu do religii, do religijności. Christians have to pray. Chrześcijanie się mają modlić. No, Christians have to pray in faith. Nie, chrześcijanie mają modlić się z wiarą. If you don't pray in faith, it's much better not to pray get to the place of faith, pray and have the miracle. Jeżeli nie masz wiary, to lepiej się w ogóle nie modlić. Najpierw dojść do miejsca, w którym zaczynasz wierzyć, wtedy się modlić, przyjąć przez wiarę, otrzymać i jest sprawa załatwiona. Friends, I'm not teaching you just Bible stuff here. Kochani, ja was nie, nie nauczam tylko o tym, co jest napisane w Biblii. I am teaching you what I live. Y, uczę was tego, co jest rzeczywistością mojego codziennego życia. I had to face these ugly in my own heart. Ja musiałem zmierzyć się z tymi wstrętnymi rzeczami w moim własnym sercu. Ja powiedziałem kiedyś Panu, że nie będę nauczał na żaden temat, który nie jest y, rzeczywistością mojego życia, w moim życiu, nie jest prawdziwy w moim życiu. So I practice these things. Więc y, ja praktykuję te rzeczy, o których do was mówię. So next time you pray for anything for yourself. Więc następnym razem, kiedy będziecie się modlić o coś dla siebie, ask yourself this question. Zadajcie sobie najpierw pytanie. Do I really Czy ja naprawdę wierzę w to, że kiedy teraz poproszę o tą rzecz, to ją otrzymam If you cannot answer with yes, then don't pray. Jeżeli nie możesz odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, to I'll, nie módl się I'll teach o You how to come to a place of true heart belief today. Ja dzisiaj będę y, uczył was, jak dojść do miejsca wiary w sercu. So first of all, pray believing. Więc po pierwsze, módlcie się wierząc. Have you heard this story? Czy słyszeliście taką historię? When there was a part of America where there was a big, big drought y, była taka y, część y, w Stanach Zjednoczonych, miejsce, okolica, gdzie była bardzo duża susza. How long do we go? E, e, two, two. o'clock. Okay. There was a big drought. E, była wielka susza. So the pastor called the whole church to come together on Sunday night for a prayer meeting for rain. I y, pastor zwołał całe, cały swój kościół, aby zgromadzili się w niedzielę rano na modlitwę i mieli się modlić o deszcz. We're gonna ask that God will give us rain tonight. I pastor powiedział, będziemy się modlić dzisiaj o to, aby Bóg dał nam deszcz. Only one little boy came with an umbrella. Tylko jeden mały chłopiec przyszedł z parasolką. If you don't believe what you pray, please don't pray it. Jeżeli nie wierzysz, y, że otrzymasz to, o co się modlisz, to proszę nie módl się. So the first thing is believe. Więc pierwsza rzecz to jest wiara. Wierz, Jesus said, you, you must believe, believe what? Jezus, e, kiedy Jezus powiedział e, tylko wierzcie, to co miał na myśli? W co my mamy wierzyć? Believe that you receive them. Wierzcie, że otrzymacie. The Greek word means grab it with both of your hands. I to greckie słowo oznacza chwycić coś dwoma rękami. So pray. Więc módl, módl się. Be convinced it belongs to you. Bądź przekonany o tym, że to należy do ciebie. Then grab it. I potem chwyć to po prostu, złap to. And then the Bible says and then he will receive it. I potem Biblia mówi, otrzymacie, dostaniecie to, spełni się wam. So that means if you live this kind of faith life, you will grab it and it will be yours. To znaczy, że jeżeli wy będziecie y, y, prowadzili takie życie wiary, to znaczy, że będziecie te rzeczy chwytać i one będą do was, one będą waszą własnością. Będziecie, będziecie je otrzymywać. Let's jump to Hebrews chapter 11 verse 1. Przeskoczmy do listu y, do Hebrajczyków 11 rozdziału i pierwszego wersetu. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. So the first Greek word here is substance. Więc to, to pierwsze słowo y, u nas jest przetłumaczone jako pewność, taka istota. It means a foundation. Y, możemy to przetłumaczyć jako podstawa, jako fundament. Something that you build something upon. Y, czyli coś, na czym budujesz kolejne rzeczy, wznosisz kolejne poziomy. So faith is the foundation of the things you hope for. Więc wiara jest podstawą dla rzeczy, których oczekujesz, co do których masz nadzieję. It is the evidence of something you don't see. Jest przeświadczeniem bądź dowodem czegoś, czego nie widzisz. The sad thing is many Christians live in hope, convince themselves they believe But don't, then they're disappointed. Ale problem polega na tym, że wielu chrześcijan żyje w nadziei, oni przekonują samych siebie, że to jest wiara, a potem są rozczarowani. Hope is not going to do the miracle. E, nadzieja nie czyni cudów. Hope has to do with the future. E, nadzieja dotyczy przyszłości. I know one day God will heal me. Ja wiem, że pewnego dnia Bóg cię uzdrowi. I know God can heal me. Ja wiem, że Bóg może cię uzdrowić. I believe that God will provide for me. E, wierzę, że Bóg się o mnie zatroszczy. All these are statements of hope. To są wszystko e, wyrażenia, e, to jest wszystko wyraz nadziei. No, I really, really, really believe God will do this. Nie, nie, ja naprawdę, naprawdę, naprawdę wierzę, że Bóg to zrobi. It's not belief, it's hope. Nie, to nie jest wiara, to jest nadzieja. It's always in the future, one day, somewhere. To jest zawsze gdzieś w przyszłości, kiedyś, pewnego dnia, jakoś. So we tell ourselves, just believe it, just believe it. Więc my sobie mówimy, tylko uwierz to, tylko uwierz to, tylko wierz w to. Friends. Przyjaciele. I heard these statements many times. Słyszałem to zdanie wiele razy. Just confess it. Tylko to wyznaj. Just confess the word of God. Tylko wyznaj słowo Boże. Because faith comes by hearing. Bo wiara pochodzi ze słuchania. If you confess the word of God out loud long enough, then you will believe it. Jak tylko będziesz wyznawał słowo Boże głośno i wystarczająco długo, to wtedy otrzymasz, wtedy uwierzysz. I don't just believe this is unbiblical. I believe this is a highly dangerous and destructive teaching. Ja osobiście uważam, że nie tylko jest to nauczanie niebiblijne, ale uważam, że jest to również nauczanie bardzo destrukcyjne i bardzo niebezpieczne. Why? Dlaczego? Because the context faith comes by hearing does not mean keep confessing the word of God. Dlatego, że kontekst tego wersetu, który mówi, że wiara pochodzi ze słuchania, nie dotyczy w ogóle wyznawania słowa Bożego. The context is very clear. Tutaj kontekst jest bardzo jasny. The gospel is preached Ewangelia jest zwiastowana through the preaching of the word of God I poprzez, faith comes to the hearts of the people and they can believe it get saved poprzez zwiastowanie słowa Bożego wiara przychodzi do serc ludzi oni mogą odpowiedzieć uwierzyć odpowiedzieć i zostać zbawieni There is scientific evidence. Jest na to dowód naukowy. That if people confess one thing but the heart believes in other thing it causes damage to them. jest dowód naukowy na to, że jeżeli ludzie wyznają ustami jedną rzecz, a sercem wierzą w coś zupełnie innego, to taka praktyka powoduje w ich życiu zniszczenie. If you don't believe it, don't confess it. Jeżeli nie wierzysz w to, to nie wyznawaj tego. The Bible says we speak because we believe, not so that we will believe. Biblia mówi bardzo jasno, E, mówimy, ponieważ uwierzyliśmy, a nie mówimy, aby uwierzyć. We've got to keep the right order. My musimy zachować tu właściwy porządek. You first believe it and then you confess it. Ty najpierw musisz uwierzyć, a potem możesz to wyznawać. Why? Dlaczego? Because you can never fool your heart. Dlatego, że nie możesz oszukać swojego serca. That's one thing you can never ever ever fool. To jest to jedna, ta jedna rzecz, której nie jesteś w stanie oszukać. It's impossible to trick the heart nie da się oszukać serca. So now if your mouth confesses something opposite that your heart believes, Więc jeżeli twoi, swoimi ustami będziesz wyznawał coś przeciwnego do tego, w co, co wierzy twoje serce, Instead of you finally believing it because you speak it long enough, to zamiast uwierzyć w to wreszcie, ponieważ już wypowiedziałeś to wystarczająco wiele razy i długo to trwało, your heart, your subconscious, your side part inside of you to twoje serce, tam gdzieś głęboko, w twojej podświadomości. Says this. Twoje serce powie tak. It's not true what he says. To nie jest prawda, co on mówi. It's not true. To nieprawda. I don't believe what he says. Ja nie wierzę w to, co on And mówi. The heart shuts down. I serce się zamknie. And then we have nothing but disappointment. I będzie z tego tylko rozczarowanie. So don't confess things that you don't believe. Więc nie wyznawaj rzeczy, w które ty nie wierzysz. I believe I'm healed, I believe I'm healed, I believe I'm healed. Wierzę, że jestem uzdrowiony, wierzę, że jestem uzdrowiony, wierzę, że jestem uzdrowiony. If your heart doesn't believe it, don't say it. Jeżeli twoje serce w to nie wierzy, to nie wypowiadaj tych słów. It's very destructive. To jest bardzo niszcz, to jest niszczące, to jest destrukcyjne. Confess what your heart believes, and you're always gonna, always gonna happen. Wyznawaj to, w co wierzy twoje serce i te rzeczy się będą wydarzały. But I'm jumping ahead of myself. I will teach this this Ale afternoon. ja już sam wyszedłem teraz tu przed szereg, sam siebie wyprzedziłem, ja wrócę do tego później, po So południu. hope is important. Nadzieja jest ważna. It's good to have hope and desires for the future that we want God to do. I dobrze jest mieć nadzieję na przyszłość, dobrze mieć pragnienia dotyczące przyszłości, rzeczy, które chcemy, aby Bóg uczynił. Don't convince yourself that hope is faith and it's going to bring the miracle. Ale nie przekonujmy samych siebie, że nadzieja jest wiarą i ona e, e, sprowadzi cud do naszego życia. As long as it's in the future, you are hoping for it, not believing for it. E, jak długo ta rzecz dotyczy przyszłości, tak długo jest to tylko nadzieja, a nie wiara. So, let's talk about hope and faith. To pomówmy przez chwilę o nadziei i o wierze. Hoping means that i really want this. I have this strong desire. E, nadzieja oznacza, że ja czegoś naprawdę bardzo pragnę i mam takie głębokie pragnienie tego. But hope needs a foundation. Ale ta nadzieja potrzebuje pewnego fundamentu. What gives hope the foundation? Co daje nadziei fundament? Faith. Wiara. Faith is the Wiara jest tym fundamentem, na którym ja mogę złożyć moją nadzieję. Faith is an absolute certainty in my spirit that this belongs to me. Wiara to jest absolutna pewność w moim duchu, że to należy do mnie. The Bible says it's an evidence of something we don't see. Biblia mówi nam o tym, że jest to przeświadczenie, dowód tego, czego nie widzimy. The meaning of the word evidence is like a document, a title deed. I to słowo, które jest w Brytyjce przetłumaczone jako przeświadczenie, to jest e, tak naprawdę słowo dowód i oznacza tak jak jakiś dokument e, ewidencjonujący dowód, na przykład w dochodzeniu. So let's imagine. Więc wyobraźmy sobie. Oh, I really, really, really want a house. Naprawdę bardzo chciałbym mieć dom. I don't live in an apartment anymore. Nie chcę mieszkać w mieszkaniu. I want a house. Chcę dom. God, give me a house. Panie, daj mi dom. God, I want a house. Panie, chcę dom. So I do everything to get a house. Więc e, robię co mogę, żeby dostać dom. I work hard. Ciężko pracuję. Save up my money. Oszczędzam pieniądze. Finally I have enough money to buy a house. I w końcu mam wystarczająco pieniędzy i mogę kupić sobie dom. The bank gives me loan. E, bank daje mi pożyczkę. I find the right house. Znajduję ten właściwy dom. I want that house. Chcę mieć właśnie ten. So I agree with the owner. Więc dogaduję się z właścicielem. About the price. E, co do ceny. We sign the papers. I podpisujemy dokumenty. The owner says. Właściciel mówi. Okay, you can have the house. W porządku, może pan kupić ten dom. But now it's February. Ale teraz jest, mamy luty. But I cannot move out until August. Ale nie, ja nie mogę wyprowadzić się z domu aż do sierpnia. But in August you can move in. Ale e, w sierpniu możecie się wprowadzić. The papers are signed. Dokumentacja jest podpisana. I have it in my hand. I mam ją w ręce. So now I come to Ella. Przychodzę później do Eli. Ella, I have a new house. Mówię, Ela ma nowy dom. Where? Gdzie? In Legnica. W Legnicy. It's big. Jest wielki. If you want to, you and your husband can move in with Jak me. chcesz, to y, twój mąż i ty możecie się wprowadzić i zamieszkamy razem. Ryan and his family can move in too. Ryan i Estera też się mogą wprowadzić. The whole fusion team can move in. Cały zespół Fusion się może tam wprowadzić. It's huge. To jest taka chałupa. Really? Naprawdę? Show me. Pokaż mi. Can we go and look at the house? Możemy iść tam obejrzeć ten dom? Uh, sorry. Y nie. Show me the living room. No ale pokaż mi salon. Um, sorry. Y, nie da rady. So you don't have a house. Chyba nie masz tego domu. Look at my document. Zobacz, tu są papiery. See my document? Zobacz, widzisz? I have the house. Ja mam ten dom. So then take me to the house. Więc zabieram ją do domu, uh, do I can't. domu. Y, zabierzesz mnie do domu? Nie, nie mogę tego ah, zrobić. I knew you're just telling a story. A, Reinhard, ja wiedziałam, że tu ściemniasz. No, Look at my document. Nie, nie ściemniam, zobacz, to są papiery. The document guarantees me it's already mine now. Ten akt własności, te podpisane dokumenty gwarantują mi, że ten dom należy do mnie. It already belongs to me. On jest moją własnością. The document is the proof. Ten dokument jest tego dowodem. The Bible says that this is what faith is to hope. Biblia mówi nam, że właśnie w taki sposób e, funkcjonuje wiara, wiara. Tym jest właśnie wiara dla nadziei. Once my heart moves from hope w momencie, w którym e, moje serce przejdzie od miejsca nadziei do miejsca wiary, it belongs to me. There is no more discussion, no more doubt. Ta rzecz w tym momencie należy do mnie, nie ma tu już żadnej dyskusji, żadnego miejsca na wątpliwości. Abraham waited for years until he received the son. E, Abraham czekał 10 lat, e, aż otrzymał syna. The problem was never God problemem w tej historii nie był Bóg. Did God want him to wait for 10 years to receive the promise? I don't believe so. Czy Bóg chciał, aby Abraham czekał tak długo, aby otrzymać syna? Nie sądzę. I've been pondering this again on the aeroplane on the way over here. Ja y, rozważałem, rozmyślałem nad tą sytuacją, y, jak leciałem do Polski w samolocie. I don't believe God wanted him to wait for 10 years. Ja nie wierzę w to, że Bóg chciał, aby Abraham czekał 10 lat. I believe 10 years It took Abraham to make his journey from hope to faith. Ja wierzę w to, że Abraham potrzebował 10 lat, aby przejść z miejsca nadziei do miejsca wiary. Once Abraham believed, the year after he had a child. E, w momencie, w którym Abraham uwierzył, po roku urodził mu się syn. You see, there are two two angles to Abraham's life. Angles? Angles, two points of view. E, są takie dwa e, spojrzenia na życie Abrahama, dwie perspektywy. There is his story of faith in Romans chapter 4. Jest jego e, historia wiary zapisana w czwartym rozdziale listu do Rzymian. Then there is his story of faith starting in Genesis 12 all the way through Genesis 20. I jest też zapis historii jego wiary, który, o który czytamy od 12 20. Od 12 do 20 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. These two stories don't really match. I te dwie historie one tak trochę do siebie nie pasują. They don't. Naprawdę. Why? Dlaczego? Because Romans simply tells from when his heart arrived at the place of believing. Dlatego, że w, w, czwartym rozdziale listu e, do Rzymian my czytamy już o tym miejscu, do którego dotarło jego serce, kiedy zaczęło wierzyć, do tego miejsca wiary. Against all hope, in hope, Abraham believed and he was accounted righteous. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, Abraham uwierzył i poczytano mu to za sprawiedliwość. He did not look at his dead body, but he believed God. Nie patrzył na swoje obumarłe ciało, ale uwierzył Bogu. Read Romans 4. Przeczytajcie ten rozdział, czwarty rozdział Therefore he's our father of faith. Dlatego jest naszym ojcem wiary. It paints an incredible picture of Abraham. I ta, ten fragment rysuje przed nami, maluje przed nami niesamowity obraz Abrahama. Against all the circumstances he believed and had a son. Wbrew wszelkim okolicznościom on uwierzył i miał syna. But Genesis paints a different picture. Ale w pierwszej księdze Mojżeszowej mamy trochę inny obraz. Genesis shows us an unbelieving, lying Abraham. E, w pierwszej księdze Mojżeszowej my poznajemy niewierzącego, kłamiącego Abrahama. So what is true? Więc co jest prawdziwe? From Genesis 12 to Genesis 20 He needed 10 years to come to true believing. Między 12 a 20 rozdziałem pierwszej księgi Mojżeszowej znajdujemy zapis 10 lat życia Abrahama, których potrzebował on, aby dojść do miejsca wiary. Romans 4 simply tells us from the story when his heart arrived at the place where he believed. A y, Rzymian czwarty rozdział mówi nam już o tym miejscu, do którego on dotarł, do tego, o tym miejscu wiary. And that's the journey you have to make. I to jest podróż, która jest przed wami. Don't let it take you 10 years. Nie pozwólcie, aby wam to zajęło 10 lat. Don't. Nie pozwólcie na to. I remember when I said to the Lord one day. Pamiętam, jak powiedziałem kiedyś do Pana. Lord, Panie, why did it take so long for some of the promises in my life to receive them? Dlaczego tak długo to trwało? Y żeby pewne obietnice dla mojego życia się wypełniły. You promised to me whatever in 2005 and in 2012 I finally received it. Obiecałeś mi coś w 2005 roku, a ja otrzymuję to w 2012. And the Lord said to me, A Pan powiedział do mnie tak. Because you did not make the journey, journey from hope to faith quicker in your heart. It's your fault, not mine. <clears throat> Ten, ten długi czas oczekiwania to jest twoja wina. Ty nie, nie podjąłeś decyzji, nie dokonałeś wyboru, aby udać się w tą e, ty potrzebowałeś tak długiego czasu, aby przejść tą podróż od miejsca nadziei do miejsca wiary. So now I spend hours every day in my heart. Więc teraz ja każdego dnia spędzam godziny w moim sercu. I sit on the plane and I Kiedy na przykład lecę samolotem, to rozmyślam, medytuję. Y, chodzę, idę dokądś i y, badam moje serce, sprawdzając, czy ono jest zgodne, czy ono wierzy zgodnie ze Słowem Bożym. I drive in the car, my wife looks at me, she says, oh, he's gone again. Prowadzi, prowadzę samochód, moja żona patrzy na mnie i mówi sobie, no, znowu odpłynął. Where do I go? Dokąd ja odpływam? I'm changing my heart. Jestem, y, ja przemieniam moje serce. To make sure that all hope is gone and I live in faith aby być pewnym, że e, cała nadzieja e, zamieniła się w wiarę. I'm deliberately making your mouth water. You know, when you make somebody's mouth water with some good food. Mhm. Ja, ja good food. celowo y, z, y, tak y, <laughs> się mówi. Y, celowo chcę, żeby, chcę, żebyście się tutaj troszeczkę poś, poślini, poślinili, żebyście się zaślinili teraz tutaj. Robię wam smaczka. I'm not gonna teach you about this about this until the afternoon. Bo nie będę wam mówił nic więcej na ten temat aż do popołudnia. But look at Abraham's life. Ale najpierw y, przyjrzyjmy się życiu Abrahama. Genesis 12 God already promised him a son. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, Bóg już obiecał mu syna. The Lord said to Abraham, get out of your country, from your family, and then the Lord said, I will make you a great nation. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego, a ja uczynię z ciebie wielki naród. Clear promise. Bardzo jasna zrozumiała obietnica. You can't become a great nation until you first have a child. Nie możesz stać się wielkim narodem, dopóki nie będziesz mieć dziecka. So in Genesis 12 God promised him already a child. Więc e, w, e, w tym e, w, w pierwszej księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale w pierwszym wersecie Bóg już obiecuje Abrahamowi potomka. So Abraham obeys and he leaves. Więc Abraham okazuje posłuszeństwo i on wychodzi ze swojego domu, ze swojego kraju. Then he comes to the place of the Egyptians. E, yeah później on e, trafia do Egiptu. I pamiętajcie, to dzieje się po tym, jak Bóg powiedział mu, że uczyni z niego wielki naród. Gdyby on uwierzył w tą he obietnicę, no on nie bałby się śmierci. Because if God says you're gonna have a child and many, many children, you can't die. Dlatego, że jeżeli Bóg powiedział ci, że będziesz mieć dziecko, a nawet wiele, wiele dzieci, no to nie możesz umrzeć wcześniej. Agree with me? Zgodzicie się ze mną? Yes. Tak. But Abraham didn't believe. Ale Abraham nie uwierzył Bogu. Look at verse 12. Zobaczcie, co mówi werset 12. He said to his wife Sarah. E, powiedział do swojej żony Sary. Tell them you're my sister. Powiedz im, że jesteś e, moją siostrą. Because when the Egyptians see you, they say, "Wow, this is his beautiful wife." They will kill me and leave you alive. Bo gdy Egipcjanie zobaczą cię, to powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie pozostawią przy życiu. So Abraham lied. Więc Abraham skłamał. The problem was not his lying, the problem was his unbelief. Problemem w tej historii nie było jego kłamstwo, tylko jego niewiara. He lied because he did not believe God. On skłamał, ponieważ nie uwierzył Bogu. But Romans 14 says he always believed. Ale w Rzymian w czwartym rozdziale czytamy o tym, że on zawsze wierzył. Romans 4, not 14, Romans 4 starts in Genesis 20. E, czwarty rozdział listu do Rzymian zaczyna się w 20 rozdziale księ pierwszej księgi Mojżeszowej. It doesn't talk about his journey from hope to faith. Ten czwarty rozdział nie mówi o podróży Abrahama od miejsca nadziei do miejsca wiary. So Genesis 15 God comes to him again. Więc w pierwszej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale znowu czytamy o tym jak Bóg przychodzi do Abrahama. God said don't be afraid, I'm your shield, I'm your reward. I mówi do Abrahama nie bój się, ja jestem twoją nagrodą, ja jestem twoją tarczą tarczą. Abraham said, Abraham mówi, Lord, what are you gonna give me? I'm childless. E, Abraham mówi, Panie, ale co Ty mi dasz? Nie dałeś mi potomstwa, nie mam dzieci. But God already told him in chapter 12 that he's gonna have a child. Ale, Now he still doubts it. Ale Bóg powiedział mu wcześniej, czytamy o tym w 12 rozdziale, że da mu dzieci, a Abraham dalej nie wierzy. Then Abraham said, i potem Abraham powiedział: Look, you have not given me offspring. Nie dałeś mi potomstwa. He was still doubting God's promise. On wciąż wątpił w Bożą obietnicę. So the Lord said to him the second time. Więc Bóg powiedział do niego po raz drugi. This one shall not be your heir, talking about his servant. Nie ten będzie dziedzicem twoim i tutaj chodziło o sługę. But who will come from your own body shall be your heir. Lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. So the second time our father of faith has the clear promise from God. Więc tutaj po raz drugi nasz ojciec wiary otrzymuje konkretną obietnicę. Does he now believe? Czy teraz już wierzy? No, nie Why do we know he didn't believe? Skąd wiemy, że nie uwierzył? Because in the next chapter Genesis 16 he created Ishmael. Dlatego, że w 16 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej y, Abraham płodzi Ismaela. His wife said, "Take my servant." Jego żona e, przychodzi, e, żona Abrahama przychodzi do niego i mówi: "Weź moją niewolnicę. Zrób jej dziecko. Move in the works of the flesh. Po, zrób, po, podziałajmy trochę na, w obszarze uczynków ciała. If Abraham would have believed, he would "Excuse me." Gdyby Abraham uwierzył Bogu, to powiedziałby Sarze: "Przepraszam cię bardzo." No. W żadnym wypadku. You and me are going to, the bedroom. to ty i ja teraz wskoczymy sobie do sypialni. Because God said, we are have a child. Bo Bóg powiedział, że my będziemy mieli potomka. But he, he didn't. Ale on tak nie zrobił. He made Ishmael. On spodził Ismaela. Because he still didn't believe God. Dlatego, że wciąż nie wierzył Bogu. There is our father of faith who walked in unbelief. I tutaj mamy naszego ojca wiary, który porusza się w niewierze. Chodzi w niewierze. You know, that's encouraging. Wiecie, to jest zachęcające. Because it shows us that we have to take the same journey. Dlatego, że to pokazuje nam, że my musimy udać się w tą samą podróż. Just don't take 10 years like he did. Tylko słuchajcie, żeby u nas to nie trwało 10 lat. Make it quicker. Zróbmy to szybciej. My younger son sent to me one day. Mój młodszy syn powiedział mi kiedyś. He's two years younger than his older son. On jest e, e, dwa razy, dwa lata młodszy niż jego starszy brat. He said, Dad, od swojego I'm, starszego brata. I'm so glad I'm the younger son. I on, e, what's his name? He's Christopher. I on powiedział, e, Christopher powiedział do mnie, wiesz co tata, ja się cieszę, że jestem tym młodszym synem. He said, I can see all the stupid mistakes Daniel's make. I can learn from them. I don't have to make them. Ja mogę widzieć te wszystkie durne, głupie błędy, które popełnił Daniel, mój starszy brat, i mogę się z, mogę z nich wyciągnąć wnioski i się na jego błędach nauczyć i nie popełnić tych samych błędów. Gerhanna, jetzt hast du was gelernt. But you know, we can learn from we can learn from Abraham. Możemy nauczyć się od Abrahama. Let's look at the life of Abraham. Y, przyjrzyjmy się życiu Abrahama. And Mamy dwie siostry, jedna starsza, jedna młodsza. And, and let's say E, I powiedzmy tak. I don't want to walk from Genesis 12 to 20 in 10 years. I want to start in Romans chapter 4. Ja nie chcę przechodzić tej drogi między 12 a 20 rozdziałem pierwszej księgi Mojżeszowej przez 10 lat. Ja chcę zacząć w czwartym e, rozdziale listu do Rzymian. I'm going to follow my father faith when his belief, not when he moved from hope to faith. Ja chcę naśladować mojego ojca wiary od tego momentu, w którym on zaczął wierzyć, a nie wcześniej. So in Genesis 16 he already had two promises but he still didn't believe because he made Ishmael. Więc 16 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej pokazuje nam, że mamy już dwie sytuacje, w których Abrahamowi została złożona obietnica, a on wciąż nie wierzył. No i mamy Ismaela. In Genesis 17 God told him again and he still didn't believe. W 17 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej Bóg znowu złożył mu tą samą obietnicę, a Abraham dalej nie wierzy. I bet never I bet Nobody ever preached you this kind of Abraham, did they? Chyba nikt jeszcze wam nie zwiastował takiego Abrahama, prawda? Raczej. Look at Genesis 17. Zobaczcie, 17 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Verse 15. Werset 15. God said to Abraham. Bóg rzekł do Abrahama. As for Sarah, your wife, you shall not call her name Sarah, Sarah, but Sarah. E, Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Because I'm gonna give you a boy through her. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. So what was Abraham's response? I jaka była odpowiedź Abrahama? Abraham fell on his face and laughed. Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się. And listen to this. I posłuchajcie. And said in his heart. Bo pomyślał czy powiedział w swoim sercu. In his w sercu swoim Abraham said, Abraham powiedział. And he fell on his face to the verse Verse 17. And he said in his heart, Shall a child be born to me who is 100 years old? I y, on w swoim sercu pomyślał, powiedział, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? So God promised him a third time. Więc Bóg po raz trzeci złożył mu tą samą obietnicę. And his heart was still not convinced. A jego serce wciąż nie było przekonane. And then God said to him, I potem Bóg powiedział no, do niego. He said to God, a potem on powiedział do Boga. He said, God, let Ishmael be my heir. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu, czyli niech tylko Ismael będzie tym moim potomkiem, dziedzicem. You show me anywhere from Genesis 12 to Genesis 17 where Abraham believed. He was full of unbelief. Wskażcie mi jedno miejsce między 12 a 17 rozdziałem e, pierwszej księgi Mojżeszowej, w którym czytamy o tym, że Abraham wierzył Bogu. That's why he never had his child. Nie ma takiego miejsca, dlatego on nie miał, e, nie, nie miał jeszcze potomstwa w tym In, czasie. Then God comes to him again. I potem Bóg przychodzi do niego po raz kolejny. In Genesis 20 w 20 rozdziale pierwszej And Księgi Mojżeszowej. I Bóg znowu mówi mu, że będzie miał syna. I w końcu Abraham uwierzył. I Bóg powiedział, popatrz na gwiazdy, popatrz na piasek. To jest, ta, e, to jest część procesu przemiany twojego serca. Look at the right thing patrz na właściwe rzeczy. Convince your heart, Abraham. Przekonaj swoje serce, Abrahamie. Abraham! Abrahamie! Please! Proszę! And Abraham believed. I Abraham uwierzył. And a year later he had a son. I po roku miał syna. I am personally convinced. Ja jestem osobiście przekonany. That if Abraham would have had that attitude in Genesis 12, he would have had his child within a year. Ja jestem przekonana o tym, że gdyby już na tym etapie, który jest opisany w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Abraham miał tą wiarę, to o wiele szybciej miałby swojego syna. There po roku miałby syna. There is no evidence in the Bible that God wanted Abraham to wait for 10 years. Nie ma żadnego dowodu w Biblii na to, że Bóg chciał, aby Abraham czekał 10 lat. The problem is not God, friends, the problem is our hearts. Please, I cannot say this often enough. I problemem nie jest Bóg, problemem jest nasze niewierzące serce. Ja będę to powtarzał do znudzenia. I want to raise a regenerate generation of people who believe God with all of their hearts. Ja chcę wzbudzić takie pokolenie ludzi, którzy będą wierzyć Bogu z całego serca. Who repent from their unbelieving hearts. Którzy będą pokutować ze, z niewiary w swoich sercach. Who stop making excuses why the Bible doesn't work E, którzy przestaną wymyślać sobie jakieś wymówki i usprawiedliwienia, kiedy nie działa to, o czym czytają w Biblii. Którzy zrozumieją, że wiara to nie jest jakaś technika, ale jest to kwestia serca. So let's understand this. Więc zrozumiejmy to. The moment Abraham came from faith, from hope which had no substance. E, <clears throat> The moment he came from hope which was without substance. E, od, w tym momencie, w którym Abraham e, wyszedł z miejsca nadziei, która nie była, e, która nie była tym fundamentem, tą podstawą. To faith which gave him this substance. I przeszedł do miejsca wiary, która dała mu ten fundament. The miracle was his. Cud należał do niego. Last Monday. Tydzień temu w poniedziałek. I, my January and February has been so busy. E, cały styczeń i, i do tej pory luty był bardzo, bardzo zajętym czasem e, dla mnie. To, to było takie ciągłe, wiecie, wracałem do domu jednego dnia i następnego dnia rano już gdzieś wylatywałem. To jest niesamowite, ale to naprawdę jest męczące, to jest, jestem bardzo zajęty przez to. I E, więc kiedy byłem w Amazonii, to przypałętał się ten wirus, o którym mówiłem wczoraj. A ja byłem w takim, w takim pędzie, w, w takim rytmie. E, przenosimy się do jednego miejsca, nauczamy, modlimy się, prorokujemy, przenosimy się, nauczamy, prorokujemy, nauczujemy i tak dalej. Ale w poniedziałek, kiedy już byłem w domu, zamknąłem drzwi, wszedłem do mojego pokoju. Moved my heart from hope to believe. I prze przeprowadziłem moje serce z miejsca nadziei do miejsca wiary. And I was perfectly healed. I byłem y, natychmiast całkowicie uzdrowiony. I was full of energy again. Y, znowu poczułem przypływ sił. I told my wife two days of diarrhea was more energy draining than 40 days fasting without food powiedziałem mojej żonie, że dwa dni ciągłej biegunki było bardziej po, y, takie męczące i wysysające ze mnie siłę i energię niż 40-dniowy post. I preach these things. I had to do it myself. E, ja nauczam o tych rzeczach, więc ja muszę sam ich doświadczać. Our natural inclination is always to just somehow try to find formula. E, naszym, naszą naturalną skłonnością jest zawsze próba znalezienia jakiejś formułki. When I asked my friend Gerhard to pray for me, kiedy poprosiłem mojego przyjaciela Gerharda, aby się pomodlił o mnie, I'm absolutely convinced that prayer works. Ja jestem całkowicie przekonany, że modlitwa działa. But it wasn't his prayer that made God answer him and heal me. E, ale to nie, je, to, to nie modlitwa Gerharda sprawiła, że Bóg odpowiedział na tą modlitwę i mnie uzdrowił. His prayer brought me to the place where I woke up and realized I can take what belongs to me. Modlitwa Gerharda y, y, y, przeprowadziła mnie e, do tego miejsca, w którym ja uwierzyłem i przez wiarę wziąłem to, co do mnie należy. Because I wasn't suddenly healed. Bo ja nie byłem nagle uzdrowiony. When I went into my heart and moved from hope to believing. That instant my body was free of diarrhea and completely energized. Ja byłem, całkow- ja byłem całkowicie uzdrowiony w momencie, w którym moje serce e, przeszło z miejsca nadziei do miejsca wiary i w tym momencie całkowicie biegunka ustąpiła i ja byłem doskonale zdrowy. But you know, naturally we always trying to find somehow another shortcut. Ale wiecie, my y, mamy taką ludzką skłonność, aby, posz aby poszukiwać skrótów, dróg na skróty. No, I believe we should pray for another. The Bible says so. O, jak najbardziej, ja wierzę, że mamy się modlić o siebie nawzajem. Biblia tak mówi. We should stand with one another. My mamy stać e, e, ze sobą razem, mamy stać za sobą. We need to care for one another. My mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Very, very important. To są bardzo ważne rzeczy. But the most important thing. Ale najważniejsze jest. Is that our hearts move from Genesis 12 to Genesis 20 and then we have our baby. Jest aby na, najważniejszą rzeczą jest aby nasze serce e, przeszło tą drogę od 12 do 20 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, i abyśmy mogli otrzymać nasze dziecko. Then our story starts in Romans 4. I wtedy nasza historia wiary rozpoczyna się, rozpocznie się w czwartym rozdziale listu do Rzymian. Against all hope in hope Abraham believed and it was accounted found him for righteousness and he became the father of our faith. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość i nazwany został ojcem wiary. So many Christians have tried to find a technique over the years. I wielu chrześcijan poświęca lata, aby znaleźć jakąś technikę. Okay, I need to believe like Abraham. Dobra, to ja muszę wierzyć tak jak Abraham wierzył. They always were confused. Ale zawsze są, mają takie zamieszanie w tym. Because when they read Romans 4, it didn't match with Genesis. Bo kiedy czytają to, co jest napisane w czwartym rozdziale listu do Rzymian, to widzą, że to się nie zgadza z tym, co jest opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Romans 4 does not match with Genesis 12 to 19. E, czwarty rozdział listu do Rzymian e, nie zgadza się z tym, co jest napisane między 12 a 19 rozdziałem pierwszej księgi Mojżeszowej. Roman 4 tells you where Abraham arrived in Genesis 20. E, czwarty rozdział listu do Rzymian mówi nam o tym, co wydarzyło się w e, podróży wiary Abrahama, opisanej w 20 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. That's when the miracle happened. Tam wydarzył się cud. Did you understand what I'm trying to teach you? Czy zrozumieliście to, co próbowałem wam teraz przekazać? Is this clear? Czy to jest dla was jasne? Ręka w górę, yes? jeśli jest jasne. So let's be Abraham's sons. Więc bądźmy dziećmi Abrahama, bądźmy synami Abrahama. Let's say thank you Abraham. Powiedzmy dzięki ci Abrahamie. you made the ten year journey. Dziękujemy ci za te 10 lat twojej podróży. So that I could learn. Y, z której my się możemy czegoś nauczyć. That I'm your spiritual son. Z której możemy się nauczyć, że ja jestem twoim duchowym, że jesteśmy twoimi duchowymi synami. And I'm gonna start in Genesis 20. I chcemy ci powiedzieć, że zaczynamy od 20 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Amen? Amen? Let's pray. Pomódlmy się. Two minutes before my time. Dwie minuty przed czasem. Nothing is impossible if you believe. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli wierzycie. Oh, Father, we love you. Ojcze, kochamy Ciebie. We love you more than we will ever have words to say. I kochamy Cię bardziej niż jakiekolwiek słowa byłyby w stanie to kiedykolwiek wyrazić. Sweet and precious Holy Spirit. Słodki i kochany, cenny Duchu Święty. I thank you that you are our helper. Dziękuję Ci za to, że jesteś naszym pomocnikiem. Without you, we don't understand any of this. Dlatego, że bez Ciebie, bez Twojej pomocy nie bylibyśmy w stanie zrozumieć nic z tego. But I thank you that you reveal this truth to our hearts. Ale dziękuję Ci za to, że Ty objawiasz te prawdy w naszych sercach. Precious Holy Spirit. Cenny Duchu Święty. Teach us how to apply this in our daily lives. E, naucz nas, jak zastosować to w naszym codziennym życiu. Please. Proszę. Teach us to walk this in our daily lives. Naucz nas chodzić w tej prawdzie w e, codziennym naszym życiu. We love you. Kochamy Ciebie. We treasure you. I doceniamy Cię. We want to glorify Jesus in our nation. W naszym narodzie chcemy oddać chwałę Jezusowi. And we know that without faith it is impossible. I wiemy, że bez wiary jest to niemożliwe. So I pray that You write everything into the heart of every person that is in this room. Więc ja modlę się o to, abyś ty zapisał w sercu każdej osoby w tym pomieszczeniu. Engrave these truths abyś y, y, wyrył w naszych sercach te prawdy. W tym procesie, kiedy chodzimy razem z Tobą, kiedy uczymy się y, praktykować to, czego nas uczysz. As we learn to rewrite our hearts. Kiedy uczymy się, jak przeprogramować nasze serca. Let it be your pen, Holy Spirit, that does the writing. Niech to będzie Twoje pióro, Duchu Święty, które wypisuje nowe treści w naszych sercach. So that we will be changed forever. Abyśmy byli przemienieni na zawsze zawsze. We love you. Kochamy Ciebie. We love you, Holy Kochamy Ciebie, Duchu Święty. We love you, Father. Kochamy Ciebie, Ojcze. And we love you, precious Jesus. Kochamy Ciebie, kosztowny, cenny Jezu. We want to take our nation for Christ. I chcemy zdobyć dla Chrystusa nasz narody. And we thank you. I dziękujemy Tobie, that we count on you and you count on us. Że, po, że liczymy na Ciebie, a Ty liczysz na nas. Dziękujemy Ci za to, że e, wszystko, cokolwiek będziemy teraz jeść, jest już pobłogosławione. We receive it with thanksgiving. I przyjmujemy to z, wdzięcz, z dziękczynieniem. We thank you that we are protected in Christ. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy pod Twoją ochroną w Chrystusie. We love you. Kochamy Ciebie. Amen. Amen.